всі команди на стрілецькому майданчику на вогному рубежі віддає суддя. Стрілець не має права ні самостійно виходити без команди судді на вогневий рубіж, ні починати заряджати зброю, ні відходити з рубежа, поки суддя не проконтролює, що зброя повністю розряджена. Бо суддя несе відповідальність за безпеку. От, Але стрілець мусить виконувати всі команди судді. Е, в іншому, інші завдання судді це допомогти стрільцю виконати вправу, е, зняти результати вправи, е, оголосити їх стрільцю і е, підписати е, заліковий лист. От. Власне, ці три основних завдання судді: безпека, допомога стрільцю і фіксація результатів і правильність проходження вправи.